Hello friends welcome to my first video on gaming channel Walid gamer so basically आज मैं खेल रहा हूँ पबजी लाइट का टेरियम तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाएँ ठीक है अब थोड़ा सा हमें सपोर्ट दिखाओ ताकि हमारा जो चैनल है वो भी ग्रो करना शुरू कर दें और इस चैनल पे आपको गेमिंग वीडियोस मिलती रहेंगी शुरू में ठीक है गैस तो मैंने भी अब के तो यहाँ मैंने कर लिए हैं देखते हैं आगे कितने बंदों को मार सकता हूँ इसने मुझे किल कर दिया सो so ऐसे ही आप पबजी लाइट के चैनल्स वगैरह भी इस चैनल पर लाते रहेंगे तो मेरे आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार ताकि हमारा जो चैनल है वो ग्रो हो जाए और जल्दी से इस पर हमारे को सब्सक्राइबर भी हमारे बढ़ जाए तो ओके उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक हमारी वीडियो अगर इंजॉय कर रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक मार देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना तो इसने मेरे को मार दिया दोबारा से थैंक यू लेट्स बी तो चलो करेगा काफ़ी मैंने एक्टिव की बाइक है ओके तो यहाँ पर मैंने इसको भी किल कर दिया ओके, इसको भी खत्म करते साथ ही हमारे अच्छे खासी चलो मैंने इसका किल भी चुरा लिया साथ साथ में और ऊपर एक बंदा है जिसको मैं करवाना है वो तो साइड से भी बंदा आ गया वाह साइड से भी काफ़ी तो इसी तरह मैं इस चैनल पर फ्री पबजी लाइट के क्लासिक गेटस डालता रहूँगा और बहुत से डालता रहूँगा अब पबजी मोबाइल में इसलिए नहीं खेल सकता क्योंकि मेरा मोबाइल इतना हाई ग्राफिक नहीं है जो पबजी को कंट्रोल पबजी जैसी हाई गेम्स को कंट्रोल करे तो इसलिए मैं पबजी लाइट की ही वीडियो डाल सकता हूँ तो अगर आप लोग इन्जॉय कर रहे होगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना हमारे यहाँ नाइन किल्स हो चुके हैं जैसा उन्होंने देख लिया है ओके तो ये बंदा वो तो इसने कानी एट से मार दिया मुझे तो देखते हैं आइए कहाँ कहाँ तक हम लोग जा सकते हैं गैस ओके तो लेट्स गो तो मेरी गेम काफ़ी ज़्यादा अटक गई मैंने पहले भी कहा मेरा मोबाइल इतना हाई ग्राफिक वाला नहीं है और ऊपर से रिकॉर्डर इस्तेमाल कर रहा हूँ ना तो इस वजह से ज़्यादा मेरी गेम जो है वो लैक तो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई है तो बहुत मुश्किल है इसको एडिटिंग करना मैंने इसको भी एडिटिंग करूँगा काफ़ी मुश्किल है ये पता नहीं क्या करना है यहाँ पर बैठ कर ओ भाई तो इसने मुझे कॉन्ट्रेट से दे दिया तो आप जैसे वहाँ साइड में देख रहे होंगे मेरे यहाँ ट्वेंटी थर्टी पॉइंट्स हो चुके हैं हमारी टीम ब्लू टीम्स के और साइड में आप रेड टीम्स के अगर देख सकते हो तो वहाँ उनके अभी सिर्फ और सिर्फ ट्वेंटी सेवन हो चुके बहुत वो लोग भी हमारे करीब है और हमें सिर्फ नौ पॉइंट्स चाहिए जीतने के लिए अगर हमें नौ पॉइंट्स मिल जाते हैं तो हम जीत सकते हैं मैंने यहाँ पर एम फोर वन सिक्स ले लिए एक एक को छोड़कर तो देखते हैं एम फोर वन सिक्स कैसे हम चलते हैं जिसको मैंने हेड दिया और इसने मुझे से तो इसको भी मैंने काफी पीसा Great. You're about to win. The red team doesn't have a lot of time left. तो ये मार नहीं रहा पता नहीं क्यों लेकिन मैंने इसका किल ले लिया क्योंकि ये चुपचाप से खड़ा हुआ था तो आस पास है मेरा से भाई कितनी लग रही है अगर आपको पता नहीं वीडियो में लैग होगी या नहीं हो रही मैं चाहता हूँ लैग लैग ये फीमेल को गाइस हमें देख सकते हैं आप ऊपर देख ही सकते हो कि, कि हमें सिर्फ एक पॉइंट ही चाहिए यानी हमें एक पॉइंट मिल गया तो हम जीत सकते हैं और देख सकते हैं गाइस हम यहाँ पर जीत चुके हैं है और मेरे सबसे ज़्यादा किल्स हैं फिफ्टीन किल्स तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी प्यारी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना चैनल को